আয়ুৰ্বেদ আয়ুৰ্বেদ হৈছে এক সামগ্ৰিক আৰোগ্য বিজ্ঞানীক যি দুটা শব্দ আছে আয়ুৰ আয়ু আৰু বেদ আয়ু মানে জীৱন আৰু বেদৰ অৰ্থ হৈছে বিজ্ঞান সেই সেয়েহে আয়ুৰ্বেদৰ অৰ্থ হৈছে জীৱনৰ বিজ্ঞান আয়ুৰ্বেদ হৈছে কেৱল কিছুমান ৰোগৰ চিকিৎসা চিকিৎসাৰ সতে নহয় জীৱনৰ এক সম্পূৰ্ণ উপায় আয়ুৰ্বেদৰ লক্ষ্য হৈছে সামগ্ৰিক নিৰ্মাণ আৰু শাসন কৰা দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য হৈছে স্বাস্থ্য লোকৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখা অসুস্থ লোকৰ ৰোগ নিৰাময় কৰি ৰক্ষা কৰা আয়ুৰ্বেদৰ প্ৰাচীন সময়ৰ পৰাই ভাৰতত প্ৰচলিত এক চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু ইয়াৰ সাধাৰণ জাতি ভাৰতীয় ঔষধ প্ৰণালী বুলি কোৱা হয় বিশ্বত এলোপেথিক বা পশ্চিমীয়া ঔষধ প্ৰয়োগ কৰে এই একেদৰে ভাৰতত নহয় আন আন দেশসমূহতো আয়ুৰ্বেদৰ প্ৰণ প্ৰণয় আৰু স্বীকৃত দিয়া হৈছে এয়া হৈছে এণ্টি এণ্টিচিটিৰ এক সু বিকশিত আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে শোষিত চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু ইয়াক জীৱনৰ বিজ্ঞান হিচাপে কৰে কোৱাটো অতি অতি অতিৰক্তন নহ'ব ৰোগৰ চিকিৎসা ৰোগ চিকিৎসা আহাৰ আৰু আচৰণ বিধি দৈনিক নিয়ম আদি ৰোগ সৈতে আলোচনা কৰে ঋতুকালীন বিধি আৰু এনে ইয়াত শাৰীৰিক আৰু মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসা পদ্ধতিও আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান আৰু সাধাৰণ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত আৰু সুৰক্ষিত পদ্ধতিবোৰো একেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বেনমুন ফাৰ্মা ৰিচাৰ্চ প্ৰাইভেট লিমিটেড প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণিত বহুমুখী ব্যক্তিত্ব সন্মানিত ডক্টৰ দীনেশ কেচ কাছা তেওঁৰ সতে আজিৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আয়ুৰ্বেদৰ প্ৰাচীন জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান তিনি তিনি অভিনৱ ড্ৰাগ আৱিষ্কাৰ এবং সৰ্বশাৰী বিকাশ গৱেষণাৰ পণ্য সম্পূৰ্ণ অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞৰ হিচাপে উন্নয়ন এবং সূত্ৰ তিনি গৱেষণাৰ নাম অৰ্জন কৰিছে ভেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰক বিকাশ সূত্ৰসমূহ চি এম ডিৰ বাৰ্তা সাফল্যতা ধাৰাবাহীভাৱে অগ্ৰগতি কৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্মত কৃতিত্ব এবং সম্পদ এটি ধাৰণ ধাৰণা থাকে সদস্যসকলৰ দিশে যাত্ৰা সুৰ হয় সঠিক প্ৰটেষ্টা দিয়ে এইখনে আমাক আপোনাৰ স্বাস্থ্য সম্পদৰ এবং উপভোগ কৰাৰ সঠিক যোগ দিয়ে সুন্দৰ বিশ্বত সাফল্য আপোনাৰ সংকল্পৰে উপ ওপৰ নিৰ্ভৰ উপনিৰ্ভৰ কৰে এবং ঘনত্ব এটি ফলৰ হয় কঠিন নহয় এটি আপোনাৰ নোভাৱে ফলাফল এবং আপোনাৰ মনোভাৱ অনাৰ পচন্দ আমাৰ দৃষ্টি প্ৰথম শৰীৰৰ সৰু ভেজ হয় পুণ্য সংস্থা আমাৰ সৰু মানেৰে আয়ুৰ্বেদৰ পুণ্য সুযোগ প্ৰদান কৰি নেতৃত্ব জাগ্ৰত কৰি অপত কূটপতিত্বৰে এবং এক বিল বিলিয়ন হৃদয় সম্পূৰ্ণ আমাৰ লক্ষ্য আমাৰ এক আমাৰ এটা নেতৃত্বস্থানীয় ভেজৰ স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰতিষ্ঠান হয় বিশ্বব্যাপী বিশ্বত এবং স্বাস্থ্যকৰৰ সন্তুষ্ট সমৰ্থিত ক্রেতা নিৰ্ভৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰ্থিক জাংকি বেনমুন ফাৰ্মা এটা মৰ্যাদাপূৰ্ণ দ্বাৰা দ্বাৰা অৰ্থায়ন কৰা হয় যি বহুবিলাকৰ সফল পণ্য world world wide direct sell B direct sell বিজনেজৰ এটা সফল দলেৰে অগ্ৰণী প্ৰচেষ্টা বহু ধৰণৰ পুণ্য সমৃদ্ৰ এবং বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা সম্পূৰ্ণ উদ উদ্দেশ্যৰ মূল অভিজ্ঞাৰ সাৰ্থ ব্যক্তিগত যত্ন টকৰ ষ্টকৰ যত্ন চুলিৰ যত্ন সহ মধ্যম সৰাসৰি এই বিত্তীয় শিল্প বেনমোন আয়ুৰ্বেদৰ সুবিধা বেনমোন আয়ুৰ্বেদ আপোনাৰ এটা সহায়ত কৰে আপোনাৰ উন্নত জীৱন সেৱা পুণ্য আপোনাক একেদৰেই যে স্থান স্থানবিলাক কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ মধ্য বয়স অবুদ্ধিস্পন দেখা এব এবং আপোনাৰ অতি সুযোগ দিয়া দিনৰে পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্বৰ উপাৰ্জন দিন আপোনাক আপুনি কি কৰে বা কিটো বিবেচ্য নহয় আপোনাৰ পদভূমিক এই যে বেলেগ বেনমুন আয়ুৰ্বেদৰ দিয়ে বিশ্বৰ সফল হ'ব পাৰে আমদানি ৰপ্তানিৰ শংসাপত্ৰ জি এম পিৰ সংখ্যাপত্ৰ এইচ এ চি চি পিৰ সংখ্যাপত্ৰ F T C manufacturing license halal সংখ্যাপত্ৰ জি এছ টি সংখ্যাপত্ৰ ডিউ বি সংখ্যাপত্ৰ E C O' C E R T সংখ্যাপত্ৰ সৰাসৰি বিক্ৰীয় মেনে চলা গাইডলাইনছ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বোৰ সংখ্যাপত্ৰ বৈশিষ্ট্যৰ ৰপ্তানি হিচাপে নিবদ্ধীকৰণ সৰ্বজনীয় আয়ুৰ্বেদ প্ৰথমে দুৰ্দান্ত সুযোগ সুযোগতি কৰিয়ে দিয়া নহয় বিভাগৰে নিৰ্মাত্য চলমাল বিভিন্ন প্ৰচাৰ ক্ৰিটেনশ্যন কাৰণে অসীম সুযোগ অৰ্থ সত্য মূল্য কাৰণ আপোনাৰ ইয়াত আছেনে আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ কিছু বস্তু আপোনাৰ জান জীৱনতকৈ ঠিক ঠিক আপুনি আপোনাৰ কাম ক্লান্ত হ'ব পাৰে আপুনি কি নিজৰ বৰ্তমান আয়ুৰ সতে নিজকে আগুৱাই নিব বিচাৰে আপুনি আপোনবিলাকৰ এতিয়া আপোনালোকবিলাকৰ এতিয়াও পূৰণ হয়নে কামৰ যাত্ৰা হ'ব পাৰে এবং বহু দূৰ আপোনাকে সন্ধান সুযোগ কৰোঁতে বাধ্য কৰিছে অতি উপাৰ্জন বিকল্প উপায় কাৰণে আপুনি কি আপোনাৰ পৰিবাৰৰ সৈতে আৰু সময় কটাব বিচাৰে আপোনাৰ জীৱনৰ এটা টুকুৰা অনুপস্থিত আছে আমাৰ আমাৰ আকৰ্ষণ প্লান প্ৰথম আইফলক আৰ্থিক স্বাধীনতাৰ সূত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ মাধ্যমেৰে এবং বিশ্বৰ বৃহত্তম এবং শক্তিশালী সহযোগী কৰ্মী বাহিনী গঢ় তোলা বিশ্বজোৰে আমাৰ সহযোগী কাৰণে শিক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটি প্ৰাথমিক ধাৰণা এই লৈছে কাম কৰা এবং এইবিলাক নিয়মিত সময় সময়কল কিছু সাধাৰণ পদক্ষেপ অনুসৰণ কৰে এটা জীৱন গ্ৰুপ ট্ৰাট পৰিণত হয় পক্ষে যথেষ্ট নহয় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অংশত দেখা অনুভৱ এবং জীৱনৰ জীৱন যাপনৰ কৰাৰ মত অনেক বেলেগ আমি আপোনাক প্ৰথম পদক্ষেপ নীতি এটা প্লাটফৰ্ম প্ৰচেষ্টা কৰি বিলাক পুনৰ নতুন বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্পদ এবং সুখ সীমাহীন বিশ্বমানৰে ভেজৰ পুণ্য আৰ্থিক স্বাধীনতাৰ সুযোগ এবং জীৱন যাপনৰ জীৱন বিলাস আপুনি আপোনাৰ সপোন জীৱন যাপন কৰি কৰিব পাৰে লগত বেনমুন আয়ুৰ্বেদ এবং সম্পূৰ্ণ সুযোগ উপাৰ্জন কৰে কৰক কিভাৱে আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব আপোনাৰ পচন্দ যিকোনো পণ্য দিয়েই আৰম্ভ কৰক বেন বেনমুন আৰু পেট সৰ্বসাহ কৰে আপুনি এটা বৈশিষ্ট ব্যৱসায় সুযোগ আপোনাৰ জন জন্য শক্তি আৰু পোৱাৰ তৈরি করো এবং তোমার পরিবার এচিটেশ্যন অতি ব্যৱসায়ী ব্যৱসায় কমিশ্যন একাউণ্ট একাউণ্টত চালোঁ একাউণ্টত সোমাই আমাৰ ইয়াৰ মাজত অন্যতম শক্তিশালী ক্ষতিপূৰণ পৰিকল্পনা অফাৰ কৰি উপাৰ্জনৰ একাধিক উপায়সহ শিল্প প্ৰতিষ্ঠা শুকুৰবাৰ প্ৰতি শুকুৰবাৰ দিন এক মাহত চাৰিবাৰ এবং মাসিক আয় প্ৰকৃত আৱিষ্কাৰ নিৰাময় জীৱন আপুনি কিভাৱে অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব আৰ্থিক উপাৰ্জন কৰিব পৰিশোধ পদ্ধতি আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে এহেজাৰ আৰ পি দুহেজাৰ আৰ পিৰ সহ অন্যতম সুযোগ অন্যতম যোগান ৰখাৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক এই আয়ুৰ যোগ্য হ'ব হওয়ার কাৰণে এটি বাম এবং অন্যতম সঠিক গ্ৰুপ বিক্রিয়র ওৱান ইস টু ওৱান পইণ্টৰ মিল মিলৰ অনুপাতে অনুসৰে যোগদানেৰে এবং ব্যৱসায় অপগ্ৰত কৰাৰ উপাৰ্জন প্ৰতি শুকুৰবাৰে পে'আউট বন্ধ চৰাৰ প্ৰতি ডিএসৰ নিয়ম আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ গ্ৰুপ বিক্ৰিয়া আই লগতে পইণ্টৰ মিল মিলিছে আপুনি যেতিয়া অন্যতম দুহেজাৰ আৰ পিৰ কোনো পণ্যসহ ভেনমুন আয়ুৰ্বেদৰ বিতৰণকাৰী হৈ যায় আপুনি আপোনাৰ অধীনত দুজনক সম্পূৰ্ণ সাৰ কৰাৰ যোগ্য আপোনাৰ গ্ৰুপ এৰ লগত লগত পইণ্টৰ এবং আপোনাৰ গ্ৰুপ বিৰ লগত পইণ্টৰ সহ চাৰি হাজাৰ টকাৰ গ্ৰুপ বিক্ৰী আয়ৰ অধিকাৰী এণ্টি টেলেট এই আই এক লক্ষ রুপি পৰ্যন্ত টানা একৰ পৰা এক মেচিং পইণ্টেৰে অসীম গভীৰতা অৱধি চলাব পাৰে ডাইৰেক্ট চেল বনাছ আপুনি আপোনাৰ দলত চৰ্ত পৰ্যায়লৈকে কাৰ্যবাহীৰ বিক্ৰিয়া কাৰ্যবাহীৰ যুগত কৰিছে যিকোনো প্ৰয়োজন তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন কৰিব তাৰে পিছত আপুনি তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ স্বাৰ্থ মতে অনুসৰি বিছ পাৰ্চেণ্টলৈকে পোনপটীয়া বিক্ৰী বনাছ অৰ্জন কৰিব লগত আপুনি এক উপাৰ্জন কেৱল আপুনি গোট বিক্ৰী আৰু পুনৰ বিক্ৰী উপাৰ্জন অব্যাহত ৰখাৰ অধিকাৰী হ'ব হমন ফন যিকোনো এটা গোটত পঁচিছ হাজাৰ আৰ পি পি আন যিকোনো গোটত এক লাখ আৰ পি হয় তেতিয়া আপুনি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চৰ্ত আপোনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য বিভিন্ন ডাইৰেক্ট গোটৰ পৰা তিনিটা গ'ল্ড হ'ব লাগিব কাৰণ যিকোনো গোটত পঞ্চাছ আৰ পি পঞ্চাছ হাজাৰ আৰ পি আৰু যিকোনো গোটত এটা গোটত পঞ্চাছ হাজাৰ আৰ পি আৰু যিকোনো গোটত আন গোটটোত দুই লাখ আৰ পি হ'লে চাৰি পাৰ্চেণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চৰ্ত আপুনি প্ৰতি লক্ষ্য বিভিন্ন ডাইৰেক্ট গোটৰ পৰা তিনিটা পেটিনাম হ'ব লাগিব প্ৰতি মাহে হাউচ ফাণ্ড যিকোনো গোটৰ পঁসত্তৰ হাজাৰ আৰ যিকোনো এটা গোটত পঁসত্তৰ হাজাৰ আৰ পি আৰু যিকোনো গোটত তিন lakh R P four percent চৰ্ত আপুনি প্ৰতি বিভিন্ন ডাইৰেক্ট গোটৰ পৰা দুটা পাল প্ৰতি প্ৰতি মাহে পূৰণ কৰিব লাগিব ৰয়েলটি ক্ৰাউন এম্বেচাদৰ তিনি পাৰ্চেণ্টৰ পৰা সাত পাৰ্চেণ্টলৈ ডাইৰেক্ট চেলছ গ্ৰুপৰ দুটা পৰা টাইম অন লাগিব গৱেষণা আৰু বিকাশ আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠা আৰু নিৰাময় আমি কাৰ্যকাৰী কৰাৰ কাৰ্য কৰি গৱেষণাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আমি গৱেষণা সহযোগীৰ সকলৰ এটা পুলৰ দ্বাৰা সহায় কৰোঁ যাৰ বহুত বছৰ অভিজ্ঞতা আছে আৰু সেয়েহে অভিনৱ ধাৰণা লৈ আহিছে এই উৎকৃষ্ট এণ্ড দি ফলাফলত আমি ভেজক সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ বাবে উন্নত পদ্ধতিৰ বাবে পাওঁ পদ্ধতিৰ বাবে পাওঁ আমাৰ দলৰ ৰিচ ৰিচ গৱেষণ গৱেষ গৱেষণা ৰখা আৰু প্ৰচলিত বজাৰৰ প্ৰবৃত্তি অধ্যয়ন কৰে যাতে প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰবোৰত চিনাক্ত কৰা হয় ভেজৰ সৈতে বস্তু অভিজ্ঞতা নিৰীক্ষণ আমি আন্তৰ্জাতিক দণ্ড আৰু মানদণ্ড পুনৰ কৰিবলৈ সক্ষম আমাৰ আৰু N D A N D A আমাক কৰে দূষিত হোৱাৰ পৰিহাৰৰ কৰিবলৈ আৰু প্ৰতিটো বেচৰ বাবে উৎপাদনত পুনৰ পুনৰাউন উৎপাদন আৰু সুসংগতি নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম কৰে আমি মানদণ্ড আৰু ফলাফলসমূহৰ সামগ্ৰী বিশ্বাস কৰোঁ আৰু আমাৰ এন ডি আমাৰ এন ডি গোটটো একাধিক ভাগ্যত বিভক্ত কৰা হৈছে যাতে আমাৰ সামগ্ৰীবোৰৰ দক্ষত আৰু স্বীকৃত উচ্চ পুষ্টি বস্তুৰ বাবে নিৰা নিৰ নিৰন্তৰ উন্নত হয় আমাৰ এন ডি বিভাগৰ দ্বাৰা আমি এইবোৰ কৰিবলৈ সক্ষম নতুন ফল ফল মূল চেন বিভিন্ন ধাৰণা সামগ্ৰী প্ৰধান কৰে আমাৰ বিকাশ বিষয়ে ভাৰত আৰু বিদেশত বেনমুন প্ৰতিষ্ঠাকৰণ ফাৰ্মা বেশনে ইয়াৰ আৰম্ভ নীতি সময় পৰা আগবাঢ়ি আছে এক সূত্ৰপতি স্থানৰ আৰু আৰু ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত গৱেষণা বিকাশ আৰু অন্তৰ্ভুক্ত ক্ষেত্ৰত এই উল্লেখীয় নাম আছে বেনমুন ফাৰ্মা ৰিচাৰ্চ প্ৰাইভেট লিমিটেড স্বাস্থ্য যত্ন চিকিৎসাৰ ঔষধ এক খাত নাম নিৰ্মাতা ৰপ্তানি আৰু যোগানকৰ্তা আয়ুৰ্বেদিক আৰু ভেজ ধাৰণ আধাৰিত ঔষধ ইয়াৰ উপৰিও আমি ব্যৱহাৰ কৰি থেৰাপিউট আৰু স্বাস্থ্য যত্ন চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছোঁ প্ৰথম হিচাপে আয়ুৰ্বেদ আমাৰ চিকিৎ চিকিৎসাবোৰ ৰোগীসকলৰ তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন সমাধান কৰি আৰু অনলাইনত এই লোকৰ সমস্যা প্ৰতিকাৰক প্ৰদান কৰে অনলাইনৰ সমৰ্থন প্ৰদান কৰাৰ সৈতে কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমি বেগ প্ৰকৃতিৰ ব্যক্তিগত শাৰী শৰীৰৰ গঠন বিশ্লেষণৰো আৰু তেওঁলোকক মনোৰোগ বিকাশ এনক্ৰিইচ বিকাশ পাচন বিকাশ লুডিং আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধক বিকাশ প্ৰস্তুত আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব ষ্টিক্স বিকাশ গাই ঋগ বিকাশ বিকাশ আৰু পুৰুষ জন্য বিকাশৰ বাবে সম সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভেজৰ চিকিৎসা ঔষধ ঔষধ প্ৰদান কৰোঁ আমাৰ কোম্পানীয়ে আয়ুৰ্বেদৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ দিনাজ কেচা কাছা নিৰ্দেশ নিৰ্দেশনাৰ মতে নিয়মমতে আৱৰ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰাত অন্তৰভাৱে কাম কৰি আছে তেওঁৰ দৃষ্টি দৃষ্টিভংগীৰ আমাৰ লোকৰ চিকিৎসাৰ সামগ্ৰী দেশত এক বিশেষত গ্ৰাহকৰ ভিত্তিত আৰু আমেৰিক আমেৰিকা মধ্যপূৰ্ণ ইউ কে অষ্ট্ৰেলিয়া দেশ ডুবাই সৌদি আরব কানাডা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা এক বিশিষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিত্তি ৰখাৰ বাবে কোম্পানীয়ে এই ব্ৰেণ্ড হিচাপে পন কৰাত সহায় কৰিছে